kali ini kita akan membahas contoh soal yang berkaitan jarak dengan perpindahan. Nah, teman-teman sudah siapkah? Kalau sudah siap, kita mulai ya. Nah, teman-teman lihat di sini soalnya menyatakan Rudi pergi ke sekolah diantar ayahnya menggunakan sepeda motor. Untuk sampai ke sekolah, Rudi perlu melewati jalan Ahmad Dahlan. Maksud saya Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Toha, dan Jalan Nasution. Setelah mengantar Rudi, ayahnya pergi ke toko buah yang terletak di Jalan Ahmad Dahlan seperti pada gambar. Nah, di sini ada gambar atau di sini ada gambar denahnya. Ini merupakan rumah Rudi dan ini toko buahnya. Nah, kita diminta untuk menentukan jarak tempuh dan perpindahan ayahnya Rudi dari rumah ke toko buah secara berturut-turut. Berarti pada soal ini kita akan menentukan jarak tempuh dan perpindahan yang dialami oleh ayahnya Rudi. Nah, coba lihat denanya lagi nih teman-teman. Berarti kalau dikatakan di soal tadi, ayahnya Rudi itu bergerak pertama kali dari rumahnya kan? Berarti kita tuliskan di sini rumahnya sebagai posisi awal. Kemudian ayahnya Rudi pergi bersama Rudi ke sekolah. Lalu ayahnya Rudi telah mengantar Rudi di sekolah menuju ke toko buah. Berarti dapat dituliskan toko buah ini adalah merupakan posisi akhir dari ayahnya si Rudi. Nah, pertama kita tentukan dulu nih teman-teman jarak tempuh yang dialami oleh ayahnya Rudi. Jarak tempuh itu apa sih? Jarak tempuh adalah seluruh panjang lintasan yang dilalui oleh benda yang bergerak atau dilalui oleh ayahnya Rudi. Nah, karena dari awalnya ini ayahnya Rudi memulai dari rumah kemudian ke sekolah. Teman-teman bisa lihat sini. Awalnya dari rumah menuju ke sekolah, lalu ke toko buah. Berarti pertama kita tentukan dulu nih teman-teman jarak dari rumah ke sekolah. Berarti di sini bisa kita tuliskan jarak rumah ke sekolah. Nah, tadi dikatakan dari rumah ke sekolah, Rudi bersama ayahnya itu melewati Jalan Ahmad Dahlan sejauh 1 km meter. Kemudian melalui Jalan Toha sejauh 500 meter dan Jalan Nasution sejauh 2 km. Berarti jarak dari rumahnya ke sekolah ialah 1 km. Berarti kita tuliskan S-nya adalah 1 km tambah 500 meter ditambah 2 km. Nah, teman-teman jangan lupa nih satuan kilometer ini kita ubah atau kita harus ubah satuan satuannya ke satuan meter. Berarti kalau 1 km itu berapa ya? Dikali 10 pangkat 3 kan? Berarti kalau 1 km itu sama dengan 1000 meter. Jadi 1 km sama dengan 1000 meter ditambah 500 meter tambah 2000 meter. Berarti jarak yang ditempuh adalah sebesar 3500 meter. Nah, ini adalah jarak yang ditempuh dari rumah ke sekolah. Tapi ayahnya Rudi dari sekolah pergi ke toko buah. Berarti kita cari juga nih, teman-teman, dari sekolah menuju ke toko buah. Ini adalah jarak dari rumah ke sekolah. Tapi ayahnya Rudi dari sekolah pergi ke toko buah. Nah, dari sekolah ke toko buah berarti lintasan yang ditempuh yang mana sih? Kita tuliskan di sini jarak sekolah ke toko buah. Kalau yang jarak dari rumah ke sekolah berarti kalau kita gambarkan begini ya. Ini dari rumah menuju Jalan Ahmad Dahlan, kemudian melewati Jalan Toha, kemudian melewati Jalan Nasution. Jadi adik-adik, dari Jalan Ahmad Dahlan menuju Jalan Toha, melewati Jalan Nasution. Nah, ini sudah tiba di sekolah. Kemudian jarak dari sekolah Kota Kabua berarti dari sekolah melewati melewati Jalan Nasution sejauh 2 km, selanjutnya melewati Jalan Toha sejauh 500 meter, kemudian Kotoko Bua melewati Jalan Ahmad Dahlan, tapi hanya sejauh 100 meter. Jadi ini dari sekolah melewati Jalan Nasution 2 km, melewati Jalan Toha 500 meter, dan melewati Jalan Ahmad Dahlan, tetapi hanya 100 meter. Berarti jarak yang ditempuhnya adalah 2 km ditambah 500 meter tambah 100 meter. Atau bisa kita tuliskan 2 km itu kita rubah ke meter. Berarti jarak yang ditempuhnya adalah 2 km tambah 500 meter tambah 100 meter. Atau bisa kita tuliskan 2 km itu kita rubah satuannya ke meter lagi 2000 meter tambah 500 meter tambah 100 meter berarti 2600 meter. Berarti jarak yang ditempuh dari sekolah ke toko buah adalah 2600 meter. Nah, pada saat ini yang ditanya adalah jarak dari rumah ke sekolah lalu ke toko buah. Berarti jarak totalnya bisa kita tuliskan ya. Jarak dari rumah ke sekolah dijumlahkan dengan jarak sekolah ke toko buah. Jadi bisa kita tuliskan jarak totalnya 3.500 ditambah 2.600 sama dengan 6.100 meter. Berarti jarak yang ditempuh ayahnya Rudi dari rumah ke sekolah lalu ke toko buah adalah 6.100 meter. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman kita cari nih berapa perpindahan yang dialami oleh ayahnya Rudi. Nah, teman-teman, ingatkan bahwa perpindahan adalah perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, teman-teman lihat di sini posisi awalnya berada di rumah dan posisi akhir pada tokoh buah. Berarti perpindahannya bisa kita gambarkan dari rumah menuju ke, ke tokoh buah. Ini yang garis berwarna hijau dari rumah ke tokoh buah. Nah, jadi sampai di sini perpindahannya. Nah, berapa sih besarnya perpindahannya? Nah, kalau teman-teman lihat di Jalan Ahmad Dahlan itu kan sejauh 1 km. Sedangkan ini adalah 100 meter berarti kita tuliskan di sini perpindahannya dari rumah ke toko buah adalah 1 km dikurang 100 meter. Jadi 1 km itu sama saja 1000 meter dikurang 100 meter. Jadi perpindahan yang dialami oleh ayahnya Rudi adalah sebesar 900 meter. Nah, ini adalah perpindahan yang dialami oleh ayahnya Rudi dari rumah ke toko buah sejauh 900 meter. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu nih bagaimana cara menentukan besarnya jarak yang dialami oleh benda yang bergerak dan perpindahan yang dialami oleh benda yang bergerak. Dan jangan lupa kalau jarak adalah seluruh lintasan yang ditempuh, tapi kalau perpindahan adalah perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, dari perhitungan ini kita telah dapati jarak yang ditempuh ayahnya Rudi dari rumah ke tokoh gua adalah 6100 meter. Dan perpindahan yang dialami oleh ayahnya Rudi adalah 900 meter. Nah, kalau kita lihat optionnya atau pilihan yang tepat adalah bagian C. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Nah, seperti inilah contoh soal yang berkaitan dengan jarak dan perpindahan. Oh.